ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಲ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಯಾರು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಉರ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಿಫಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮುಖ್ಯನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಂಡವಾಳನೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅವ್ರ ನೀತಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಇವ್ರ ನೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ವರ್ತುಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಕಾಯಕತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ